Thank you. 230 штучок. День робив, день клеїв. Отак все і виходить. Це я покрив білим ґрунтом. Зараз розводитиму білу краску. От, І буду покривати білу краску. Воно воно все стоїть. Оце така, така робота.